ささやかな幸せを歌ってる見上げてごらん夜の星を僕らのように名も なたあ幸せを祈ってるじゃーじゃーじゃ ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録